Hey, rest in peace, Juice Warrior. Hey. Eu digo como pra você, muito feio, você tá correndo Esse é meu final Esse é o final Eu caí de cara no chão Ela me deixou longe Não voltei no meu phone A última vez que eu tive, Eu tava tão mal Feio de joia no meu funeral coisa que eu percebi é que essa bicha nunca mais falou comigo Porque eu tratei ela tão mal A minha mente é tão mal você sabia disso afinal Eu não me importo com o que você pensa Porque ela mirou em mim e foi tão lenta Eu não acredito Eu não acredito No que isso fez Eu disse eu corro pra você Muito feio E você tá correndo muro Eu tô correndo tropecei numa pedra Era o seu coração yeah. Eu caí de cara no chão yeah. Acho que esse é meu final yeah. Você sempre tá por perto, mas eu não te sinto perto Seu coração tá gelado, eu quero você do meu lado Sinto não dá pra voltar, não dá pra voltar Não dá pra voltar, não dá pra voltar atrás Eu sempre imagino o que se pensa, o que se pensa, o que eu tenho pena Não, não sei o que fazer, eu tenho que tentar oh, Não, eu acho que eu errei de novo Eu não sei mais pra onde eu tô indo Eu acho que eu tô alone Eu não acredito Eu não acredito No que você fez Comigo Eu corro pra você muito feio Você tá correndo muro Onde eu tô correndo muito tempo Não aguento, tá acabando comigo Agora sim eu tô pensando Uma pedra quero ser o seu corpo